の精鋭いかの敵であれ打ち滅ぼす神の加護を授かりしつわもの 見してくれようだ動く者は皆敵よらどいてやれ死にたい者からかかってくるがいい までの繁栄を が見せる一瞬の輝きそれは美の大面である芸術の発なかなか楽できる戦況じゃのまあいつものこと言えことさらさたいらずじゃが。 侵害我は滅びという美の前ではいついかなる時も紳士であることをお忘れか我が策は番手先まで見通す千里の名誉戦地に赴くは我が筆にあらず相変わらず口の減らぬ者どもよデウス様我が直属護衛衆も前線へ 時の安寧を得るためだけの戦いに意味などないいくら王法ブラフマーストラを放ったブラフマーストラしかしアレーの重点は未だ過小にございます現状では本来の法力は発揮できませんでしょうなこの滞った淀みを打ち破った一石を投じれば このの戦いは世界全て。ラフマーストラの奏でる破壊の旋律ぜひとも聞かせていただこうかデウス様の御心のままにグラフ・マーストラをもって積年の艦隊を打ち破る王を のような性急な攻撃を良いではないか突破口が開かれたわおのおの方あれを昇乱あり どうした仕留めきれなかったブリトラを仕留めるなどできはせぬ無事沈められたことを喜ぶべきだ <laughs> これまで以上の犠牲は出たがしばらくは現れまい今休めゴ <laughs> ーマブリトラアスラ様により鎮圧 どもを浄化せよ我らが八神将に腐敗の力を深刻に永遠の光明を 娘にして巫女たるミスラの力を借りウリトラの撃退に成功した秦国軍だがつかの間訪れた平穏の陰では秦国を揺るがす陰謀の糸がすでに張り巡らされていた